Es que se va a ver, va. Voy esto, oculta. Perfecto, ahí sí. El de la batalla, chicos. Bueno, pues sí. No sé cómo se los me para mí. A ver. chica. No. No se puede. Bueno, así. Eso no. <laughs> No la pueda. ¡Epa! Es un juego. Si este juego lo conozco, era Minecraft. Déjenme, pero... Estoy... Estoy muy para... No está... ¡Ay! sentí el 10 el minuto. Para va a ser corto, va a estar largo. Largo, eh. Ponles. Ahí, ahí inspiro el video y El primero Ah, tengo hielo. chico. No tengo para... No, ni pato. Vale. Esto no... Pero mi mouse, mi mouse es... Mirale. mi mouse. Bueno.

Así con todo pausa para eso. Eh... Ay, no se grabó. para hacer 아예 에에 예, 예. Oye. ¿Oh? Colisión. ¡Ay! Se me ha todos espada. <laughs> que Rayos. Ah, mm. Lo siento. <laughs> No se escucha el ojo Ahí. Ahí sí. sake. A escaleta? Oi? O que viu? Não viu? Segura. Hehehe <laughs> Oi? Ui, as minhas filhas, 南野そうセレビで、チャシャウ。し、チャウチャウ。